Hello，大家好，我是郑姐弟。Hello，大家好，我是安乐。Hello，大家好，安。中秋节快到了，想必这个大家就是一定要吃月饼吧？对，没错。那我们赶快开始吧。哦，没有，我们今天要做蛋黄酥。对，这是主题，开始吧。Let's go。 好吃哦！好啦，今天的影片结束了。如果喜欢我影片，别忘记点个喜欢，也记得订阅，真的是姐弟，那我们下回再见。蛋黄酥真的很好吃哦，拜拜。